Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von High on Life. Es ist jetzt schon für mich etwas her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und der Kamerawinkel ist jetzt auch etwas anders, weil der Selfie-Stick, den ich benutzt habe, einfach kaputt gegangen ist. Aber es sollte auch passen. Spiel fortsetzen. Aber Rauch. Oh, so. <gasps> you again! Am I glad to see you? I'm so happy we keep running into each other. Oh, look who it's our old buddy. It's our old friend, Dr. Joopy. What are you talking about? How, how's it going? Uh, there's another locked door. I'm running out of time. God, I'm so worried about my kids and a little bit about my wife, but mostly my kids. Okay, well, we'll, we'll see what we can do. Oh, my poor kids. I hope Douglas doesn't kill them. I can feel my wife Plenty calling for me. Ehrlich sogar die ganze Steuerung alles vergessen, weil es wirklich schon mehr als zwei Wochen her ist. Aber müssen nur die Sachen drehen, indem man so Sachen Nice, nice. Ah, und schießen wir noch. So. Unsere derzeitige Mission war, dass man... Jetzt redet rede ich wieder. Hilf Dr. Juby erneut zu entkommen. Kopfgeld Douglas. Genau, wir waren jetzt in der Kopfgeldjagd auf Douglas, soweit ich weiß, und haben den dann noch an. Quasi. für uns gewonnen. and Froopy would really like you to. Oh, they're good kids. I can't wait to introduce Wait, them to you and tell them about everything you did for me. They need good, strong role models. Ja, also. Da rüber, ne? War ist die falsche Richtung, ne? Ähm. Oh, I'd love to help, but these tentacles are too slippery. Wait a minute. Wo geht's zum weiter? How can I repay you? Uh, should I tip you? Uh, how much do you tip for helping solve a puzzle? 15%? 20? Do all the puzzle solvers pool their tips and then you ah, guys so, split the at the end of the night? Is there some kind of a puzzle? That's over. Schnell gegangen. Also wieder. it again. Douglas's yeah. office isn't too far from here. I'm going on ahead. I I'll know. Jesus Christ, Douglas is gonna kill Dr. Joopy. Look, look how weak and, and cute Dr. Joopy is. Forget about it. Das heißt, wir haben jetzt der F-Cop zum Schlagen, Q zum Death, Schusswaffen, Aufladen. Ich glaube, wir sind wieder in-game. Und unten den blauen Tracker für die Kisten. Aber ah, da wird keine sein. Ah ja. Und dann? Oh mein Gott. <laughs> oh mein Gott. Vielleicht zuerst schauen, wohin und dann. Okay, man respawnt auch direkt. Praktisch. This sector has temporarily been designated as a mother's for and against violent zone. Ah ja, die schon wieder. Da können wir unser Ulti nachladen. Schneller. Äh, ist die wieder? Kriegst du irgendwo einen Stromkosten? Oh, ich wir aber diesen. Hallo. Ah. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo den Strom ausmachen oder so. Hey, it's that asshole who's been fucking with our training exercises. Oh shit, here we go. Autobus. Jo. Und genau da kommt der Mann noch. Easy. Irgendwo gibt es so einen Knopf, dass wir sehen, wo man hinfliegt. Bilmiyorum yapayım. Hadi drop'un gazını suyu her gün istedim. War es dann irgendwo da, ist irgendwo eine Kiste angeblich. Mal schauen. <clears throat> Okay, wir sind schon weg von der Kiste. Aber das mit dem Strom müssen wir selbst da irgendwo lösen. Und wo war der Knopf für? dass wir schauen müssen, wo es weitergeht. Da, T. Ja, das war zu vermuten, aber schauen wir mal da. Irgendwie. Schaut irgendwie richtig aus, aber funktioniert nicht. Wegen dem da. Oh, kommt das erst später. I don't know. Adamı var mı actually? You know what? That looks like Douglas's office, but we can't get in that way. Maybe we can go around back. Doğrudan dur. Da ist ja die Splitterbälle da, wie die heißen. Aber ah, wieso? Also das sein, dass es nicht funktioniert? Aber wo muss ich hin? Da ist noch eine Kiste. Jo. Stimmt, da haben wir einen Knife gebracht. Ah. <laughs> Probieren wir es mal gut mit dem Knife. Und dann nicht so weit. Anscheinend. Nein, lassen wir es. Lassen wir es gut sein. Und, boah, Klick Yay. siehst du nicht so unfällig. Müssen wir da rüber? Kriegen schon. Oder? Yeah. Oh, danke. <laughs> Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh ja. Falscher Knopf, aber noch richtig gegangen. Das war eh nicht elf, äh, das ist so kompliziert irgendwie, weil du Knife brauchst zum Schwingen mit E und mit F musst du es zum Lockcomp Attack machen. Schauen wir uns das dann da mal den gleichen Knopf. Aber ist okay. Den kennen wir auch nicht. Ey, ey, ey. Und den Schaden überhaupt nicht da. Gegen die Zukunft. Nie gewusst, dass so, sagen wir mal, menschliche Waffen, klingt so jetzt blöd, so viel Potenzial haben, so viel, also, ein Leben ist jetzt super. I'm so good. guess. I don't. I don't know. It's. I. I am I, I'm. I'm conflicted on it. It's rough. So we can do auf jeden Fall mal weiter wahrscheinlich. Aber die Frage ist, bist du noch? Yes, yes, of course I'll marry you. Yes, I love you more than anything. Einsam. I don't know. Irgendwie nicht. Es ist halt irgendwie so wenig zum Einsammeln. Change my mind. Dann nehmen wir den Licht. Das geht doch. Ah, wie gut. Yay. Wenn die Waffen gerade versucht zu erzählen, was G3 bedeutet. Aber wir haben es beide nicht gewusst. <laughs> das ist ja das Kartell in dem Game, was quasi unsere Welt erobert. Zumindest versucht, wir müssen es retten. Aber was heißt G3? Vielleicht hat er morgen dreimal gekrummelt und deshalb heißt es G3 und da sterben wir schon wieder. Das war zumindest die Annahme von unseren Gatlian. unser Dornwort. Und er Jabi ist wieder dort. Ah, gerade Yubi. Yubi! My best friends. This is it. Douglas is right beyond this door. Can you help me out one last time? Yeah, let's do this! Oh, huzzah! Plimmy, Froopy, Sloopy, here I come! die Namen einfach. So, die Frage ist mal wo müssen wir hin? Muss er denn you still me? I don't know. Where he was. Here you go. Oh, you're so good at these. I wish I was as good at these as you. You're really good. Did you go to puzzle school? What? What? Please hurry up! My family could be dying! What the heck? Yahoo! You're halfway there! Keep going! You can do it! I saw him es reingeschafft. Was that shot? You're a good team. <laughs> Easy. Geil gewusst, wo muss. War anscheinend da eine. work. Well, shit! D does that mean he's... Was able so good. Fuck off! <laughs> I was never Dr. Joopy. There is no Yo. Dr. Are you shocked, you idiot? complete fucking moron! Of course you are. What the <laughs> fuck? what the... Wir haben einfach den Boss geholfen, mehr oder weniger. Ach du heilig. Auskampf. Okay, er kann einmal hin und her schabbeln. Und er kann Fallen machen, Boom. Hochspannung. Okay, go, This is a This is up Orlis. Oh, we did it. They gave up in for a bit. Der macht auf uns Tornado anschlägt. What is happening? We're stuck. We're komplett stuck. Anna B. Yo, mit Anna B. Errungenschaft kriegt. <laughs> Zweimal Anna B kommt, ey. Ne? Der war nicht so easy. Okay. Was ist los? I need to come. It's bad for my health. Redet doch. Oder die DNA von Douglas. Okay. knifey. Oh my Let's god. meet you. Ah, fuck oh, yeah. yeah, that's definitely the stuff. Oh, now that felt good. He had some very it's nice uh, choppable flesh. That's a macabre in Far Cry or something. Nice. What? Wo ist denn er Bob. Das war... What? All right, dipshit, let's go. What? No hello? Nice to meet you or thank you for saving me? Why? Like you not dying there with some sort of favor to me? Hi, I'm Sweetie. Thanks so much for rescuing me. <laughs> How is that, dipshit? Now come on, you know time bubble to escape through the big thing. Alter, wo it is. Zeitblase. Probieren wir es mal Hey, if you want to slow down time, it's ready. Hm, jetzt kann ich machen, was wir versuchen vorher. Time for a dime bubble. Das heißt, wir müssen auf die Waffen von ihm kriegen. Oh, das ist nur vorbei. No, no, come on, come on, I'm pretty good. We. Um, nice. Ah, schießt der viel schneller. Oh wow, so los. Also es äh, geht rein schon. Ich bleibe halt zugehört. Oh mein Gott. Schokolade ist am Tisch. Oh, die Creme. Get excited and get your fucking shit together. Okay, yeah, fuck that. Wir müssen jetzt aus dem Hauptkontieren kommen. Oha. Oh shit! I think that's a photo of the famous dude who invented translator microbes. Why the fuck does he know Douglas? Ich weiß nicht einmal, wer er ist. What? Hey, you wanna know my real hat trick? My crystals stick in and they'll hit them real hard, like with your knife. What? You get it. Das war nicht cool. Darum geht's denn da mal rauf. So geht's auch okay. Aim me at those fuckers and I'll charge up a super crystal. Das würde ich vorher machen, das hat nicht crystals. So just blast some normal shots, then finish them off with my super crystal. You got that, dipshit? Oh. Verstecken sie. G3 Big Tam je mohl solně. Kiedy zwrot? Eliminać. A pnął mu gryz. Kawne. Oh, let's get into it. cool, doesn't oh, now it? we gotta get across, huh? Hey, you want to see what else this time bubble can do? Ja. Wirft sie uns so mit. Ah! Great, perfect. Now hurry and cross before it <laughs> Hey, you can't just As old man nicht auf die Scheibe abschupfen kann. My time bubble can only do so much. You're gonna have to pick up the rest of the slack. Das macht mir der Waffen schon fertig. So, jetzt machen wir es ein bisschen Ja. Oh mein Gott. Okay, it's not my fault you keep messing this up. I'm not a <laughs> miracle worker. I can just slow down time. Which actually is a miracle. Okay, you got this. Just nice and easy. Hop on the time slow ship. Warum? Gehen Sie das nicht aus? Just my fucking luck. I get stuck with a dipshit who can't figure out how to use a <laughs> time bubble. So. Was ist der Plan jetzt? Okay, oben bleiben geht auch da. Ja, da oben hier ist super. Gut, dass ich das jetzt angezeigt habe. Muss ich da eine neue Bubble machen? Na. Warum schaffe ich das nicht? Was aber nichts zum Connecten. Jetzt kommen wir aber wieder Rewarding. Ey! Super. Jetzt können wir noch länger warten auf andere. Hmm. <clears throat> sollte einmal funktionieren. Ja, perfekt. So, dann hören wir da mal an dem Punkt auf. Dann danke fürs Zuschauen. Falls es die Folge gefallen hat, geben Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Servus.